onídúró mi ẹ ṣeun o. ọlọ́run kọjá onídúró ó kọjá onídùúró. Hmm, ọlọ́run kọjá onídùúró lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwa ọmọ ẹ̀dá kan lè máa gbìyànjú láti fi ọlọ́run wé ìran wa bí a ti ṣe ríran sí àbí bí a ti ṣe rí ìran olúwa sí. àwọn tí wọ́n tiẹ̀ ń kọ́ tí kì í ṣàwọn lólórin yẹn gan wọ́n tún bínú pé a tún sọ bẹ́ẹ̀ fún wọn. ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin tó ń bínú nítorí wípé ọlọ́run ń lo màmá wa ni ọtí jésù ló pa wọ́n láti fi gbé onídùúró sókè. ọtí jésù pa mí ò jàre ọtí jésù pa mí ò jàre. ẹ̀mí mímọ́ ló lò wọ́n ẹ̀mí mímọ́ ló intoxicate wọn láti fi gba ìdúró fún onídùúró. Holy Spirit intoxicated. Yes. Tori Oniduro is trending right now. Seriously. When God wants to lift you up, He uses something, either good or bad, either negative or positive, to do it. Yes. He intoxicate, yeah. Ẹ̀mí mímọ́ intoxicate me. He intoxicate, yeah. Ẹ̀mí mímọ́ intoxicate me. Bí ìtọ́jọ́ Pentecost yóò. Ẹ̀mí mímọ́ intoxicate me. Exactly bẹ́ẹ̀ lórí intoxicate me. exactly bẹ́ẹ̀ lórí. ẹ̀mí mímọ́ intoxicate.